分啦。 六倍，两倍，三倍，四倍，八倍，六倍。 十倍，全中。十倍，两倍，二条，四倍，八倍，六倍。 四倍，六倍，两倍，四倍，八万，六倍。 四倍，红中，六倍，两倍，二条，四倍，好，六倍。 两倍，八万二条。三倍，红中。五条。五倍。耶两倍，红中。二条。三倍。 两倍，哈哈，选中。三倍，碰乜鬼嘢啊？碰走晒我啲靓牌。省港澳最后喺度，问你惊未？ 条，两倍，全中。 好歹让我吃一个嘛！五条，两倍，还马，中原一点红，三倍。 两倍。二条，两倍。 两倍，三倍，东园一点红，五倍，两倍。 四倍，两倍，二条，四倍，八万，六倍，十倍，两倍。 两倍。 两倍。 倍，东园一点红，两倍白板，三倍，二条，两倍。 这里血，大家小心，我听牌了。